組そんなに好きならさ彼女から取っちゃいなよやだなんで自分のせいで誰かが悲しむなんて嫌じゃない甘いそんなこと言ってたらねあんた生きていけないよどうせ無理だよ大体せいか家計はやめとけ女幸せにするタイプじゃないって言ってたじゃない うん分かんないんだけどさあいつ土壇場で冷たいって感じすんだよね冷たいうんまあちょっと語弊があるかもしれないけどあいつ自分だけの世界で完結してるっていうかさ壁で自分囲って他人も入らせないし自分も他人のエリアに入らないしうんなんか 生きていくのに人を必要としてないっていうかさまあ <laughs> 思い過ごしかもしれないけどねあそうだ成海松岡に来てパーティーあるんだって誘ってくれって言われたんだパーティーうん松岡のバースデーパーティーあわっちゃったなああんたたちさあれ持ってないあれ何のことですか になっちゃったのよあそれでしたらあの生協に売ってますどこああちらですあんたたちさ何でしょうかけ板もつって知ってるかけ板もつって整形学部のかけ板もつですか学部こ <laughs> んなもん知んないけどさ ここの大学だってことは確か知ってますけどあの失礼ですけど筧君とはどういうお知り合いなんですかちょっと一緒に暮らしてるだけよプラススイコール い。どんなところにいたのこんにちはねえ金貸して頼むが実会をもたらしていかないからゼロ以上ですねということはこの不等式を解くと y はマイナス四分の x 乗以上だからこれはどんな直線になるサンキュこれが実会条件希釈型ということになりますねそれでは今度は2番目の革新論法でやると どういうことだ